Bonsoir à tous. Euh, merci beaucoup d'être euh, là euh, avec nous ce soir. C'est la première édition d'un cycle de conférences qui s'appelle Reaction ou Réaction, organisé par le HCA Network France dans le cadre du Festival international du film des droits de l'homme. le HCA Network France, c'est un groupe, d'associations en fait, de jeunes qui ont en commun un très fort intérêt pour les questions de diversité sur, avec une approche qui est historique qui est comparative et qui est un peu adaptée aux réalités de terrain. Pour nous, il était intéressant d'investir la problématique des droits de l'homme à travers l'angle de la diversité. Souvent, les droits de l'homme apparaissent comme quelque chose de loin, euh, euh, qui ne concerne pas forcément notre pays. Et l'idée, c'était de dire que non, les droits de l'homme commencent aussi ici, euh, et commence aussi à travers euh, le traitement qui est fait de la diversité euh, dans son propre pays. La première conférence était sur le thème de audiovisuel et droits de l'homme. On a eu le chef du département Histoire et Mémoire de l'UNESCO, mais aussi une boîte de production qui travaille sur la diversité et un collectif qui s'appelle Stop le contrôle aux faciès qui travaille sur le terrain et a mis en place une web série. Donc comment utiliser l'outil vidéo euh, pour sensibiliser aux droits de l'homme, pour sensibiliser à la diversité et aux problématiques qu'on rencontre euh, à l'heure actuelle. Moi, je suis très heureux d'être là parce que ça nous sort un peu de nos salles de réunion où les choses sont beaucoup plus formelles. souvent, on travaille avec des, chercheurs, on travaille avec euh, des États, des gouvernements. Donc, pour moi, ce soir, c'est vraiment le, genre de contact que parfois, je trouve que nous ne faisons pas souvent deuxième conférence euh, s'est organisée autour du thème euh, féminisme et islam. Elle a eu lieu à l'Institut des cultures d'islam et euh, une jeune du HIA Network France est intervenue en tant qu'expert sur cette conférence-là, aux côtés d'autres associations et sociologues et chercheurs. Quand je vois donc une femme qui a un foulard, tout de suite l'image que je vais avoir en tête c'est une femme soumise. Et donc du coup, quand je vois féminisme et islam, donc ça me plaît beaucoup parce que pour moi, j'ai jamais eu de réponse à cette question. Que voyez-vous, mesdames, derrière le foulard pourquoi une conférence sur le thème féminisme et islam euh, La raison est très simple, parce que c'est une thématique qui est euh, extrêmement souvent euh, maltraitée, j'ai envie de dire, en France, qui fait l'objet de polémiques et qui ne fait jamais l'objet de débats, en tout cas sur la place publique, dans les médias notamment. Euh, et que donc par le réseau HN Network France, euh, il était possible d'organiser dans un lieu et dans un espace euh, ouvert un véritable débat où se croisent des arguments qui ne sont pas toujours dans le même sens, mais avec des gens qui se respectent et qui sont capables, avec leur pluralité d'opinion, de créer quelque chose pour aller vers une action commune. La troisième conférence était sur Rome en Europe, une appellation plusieurs réalités. L'idée, c'était euh, euh, d'avoir un jeune du HIA Network euh, qui travaille sur le terrain et d'autres intervenants du monde associatif qui ne travaillent pas forcément sur les mêmes problématiques, mais qui ont tous à cœur aussi cette question de, non de lutte contre les discriminations. On ne parle pas ensuite de, des Roms qui vont bien. Si vous me voyez dans le métro, vous ne penserez jamais que je suis un Rome. Mais je suis un Rome. La quatrième conférence était sur euh, le Rwanda. On a eu la présence d'un réalisateur, euh, la présence d'un jeune du HIA Network euh, qui est expert sur ces questions-là et la présence d'une doctorante à l'EHESS, donc une diversité d'intervenants qui a apporté une perspective particulière et originale à cette question. Je précise tout de suite qu'on parle de génocide de suite pas de génocide rwandais, comme on dit très souvent dans la presse c'est euh, revenir c'est quelque chose d'un peu classique, mais le terme de génocide rwandais est très peu clair, ne désigne pas euh, les victimes, et donc c'est important de, rappeler ça. La cinquième conférence euh, qui clôturait ce cycle, ce premier cycle de conférence Reaction, c'était sur islamophobie après le 11 septembre. Analyse comparée entre la Grande-Bretagne et la France, comment cette question-là est traitée en Grande-Bretagne et en France dans des réalités particulières et différentes. Le terme islamophobie a été utilisé pour la première fois en France. C'était dans un ouvrage d'un peintre français converti à l'islam, euh, Alphonse-Étienne Dinet. C'était en 1921. Donc, contrairement à ce qu'on pense, l'utilisation du terme a été française d'abord, anglaise après. L'originalité du réseau HIA Network France, c'est que ce sont des jeunes qui sont non partisans, euh, qui ont des diversités de parcours, qui ont des diversités d'opinions, euh, des diversités euh, en termes que ce soit d'origine, de religion, et qui se saisissent des questions liées à la diversité et du HIA Network France pour interpeller, réagir et proposer des solutions. À travers les conférences, les actions de terrain et les actions de formation, euh, le HIA Network euh, France se positionne de plus en plus comme un think do tank de jeunes, c'est-à-dire un cercle de réflexion et d'action euh, de jeunes.